Also nur eine bestimmte Tatsache oder darf man nicht in Zweifel ziehen? Die wissen welche. Ich meine, das ist, dass ein Land kein freies Land ist, in dem die freie Rede unterbunden wird mit drastischen Straftaten. Aber Österreich macht es genauso. Ja? Also ich meine, da mag sein, was will. Holocaust. Ja? Äh, das, äh, äh, also ich war nicht dabei. Kann ich nur sagen, war ich zu jung. Hm? Und da, dass man nicht über irgendwelche Dinge reden darf. Wahr oder unwahr? Der große Kant hat gesagt, Redefreiheit heißt, das ist ein Recht, das aus der Freiheit folgt, dass man alles sagen kann. Veri loquum, falsum loquium, also sei es wahr oder unwahr. Es muss ja keiner einem glauben. Ne? Das ist Redefreiheit. Ja? Man muss über alles sprechen können. Aber dieser Tatbestand, äh, Volksverhetzung, unterbindet das und es gibt bis zu fünf Jahren Strafe, ist jetzt verhängt worden. Äh, und äh, also ich stehe nicht an, da irgendwas in Frage zu stellen, das ist überhaupt nicht mein Thema. Aber ich rede darüber auch nicht, weil es verboten ist. So ist die Lage. Man darf sich äh, es darf weder für noch gegen, man darf das nicht diskutieren, auch nicht wissenschaftlich. Das ist kein freies Land. Ja? Ganz egal, welcher Meinung man ist. Ich habe ja keinen Zweifel daran, dass da ungeheure Verbrechen geschehen sind. Also muss da jeder darüber reden können und darüber sich Gedanken machen können, wie er will. Ja? Und das äh, wird in der Strafe, auch in Österreich, auch in Frankreich. Ja? Das ist ja nun schon äh, auffällig. Und wenn über andere Dinge die Unwahrheit gesagt wird, ja, denn dann äh, ist es Meinungsäußerung beim Bundesverfassungsgericht. Es ist Meinungsäußerung. Nicht? Und, äh, und da sind sie mehr als großzügig. Und äh, sie wissen ja, was, wie die Presse äh, mit den Menschen umgeht äh, Rufmord. Nicht? Also als ich in Österreich war, in, in dem wunderbaren Palais Auersberg in Wien, äh, eingeladen von einer Zeitung, die damals sehr bekannt war, selbst also veranstaltet, die auch mit dem Namen Jörg Haider verbunden war, also die, die entsprechende äh, Zeitung äh, die hatte eine Veranstaltung über den Währung, äh, den Beitritt, über den Beitritt gemacht, 94, über den Beitritt und ich hatte ja gerade den Prozess geführt, war also in Deutschland sozusagen derjenige, der Bescheid wusste, war eingeladen, da hat äh, äh, der Außenminister äh, gesprochen, der den Beitritt von Österreichs im Wesentlichen Mock. bewirkt hat. Mock, krank, schwer krank. Äh, und, äh, und dann haben Unternehmensvertreter gesprochen, aber auch Jörg Haider. Also super Veranstaltung, 3000 Leute, super angezogen, also fein, vornehm, wienerisch äh, und äh, Riesenbeifall, als Mock sprach, Riesenbeifall, nur noch größer war der Beifall, als Heiner sprach äh, und, äh, und ich habe auch ein bisschen Beifall gekriegt, hielt sie in Grenzen. Äh, also in Ordnung, war eine super Veranstaltung, ja. Aber was meinen Sie, wie in Deutschland, in, unserer, in meiner Region da gehetzt wurde? ja? Da wurden, äh, ich musste Sonderveranstaltungen über mich ergehen lassen an der Universität, wie ich da hinfahren konnte, obwohl da Jörg Haider gestanden, äh, äh auch gesprochen hat. Ne? Ich hatte ja Jörg Haider die Hand gegeben, nur ganz kurz hat er mir guten Tag gesagt, der gar kein Gespräch geführt. Äh, und äh, nicht, also ähm, in letzter Zeit erzählt äh, der Dekan, war ich gerade nur noch braunes Zeug. Ja, weil ich mit Jörg Haider, weil ich am selben Podium wie Jörg Haider saß. und dass da Außenminister Mock gesprochen hat, wurde gar nicht erwähnt. Also eine super Hetze mit Bild, zweite Seite, so richtig am Sonnabend. Ja, super Hetze. Das ist also deutsche Presse. Also da, das ist der Meinungsäußerung. Hm? Da wird, äh, wird äh, systematisch diffamiert. Also ich habe das äh, ganz gut überstanden, weil die Studenten immer auf meiner Seite standen, weil ich unglücklicherweise der Top-Professor Nürnberg, Erlangen-Nürnberg bin. Äh, von Studenten, Sie kennen das Ranking da. Ne? Also was die machen, ist nicht so wichtig. Aber ja, aber da, äh, da da kriegt die Zeitung keinen kein Keil zwischen, äh, zwischen also, äh, äh also äh, mir und den, äh, den Studenten.